Til standen vår på NDC i år har vi implementert det klassiske spillet Snake på en av betalingsterminalene våre. Du styrer slangen ved å bruke talltastene 2, 4, 5 og 6 som piltaster. Underveis i spillet så sendes det kontinuerlige oppdateringer via HTTP og WebSockets til en webapp, sånn at vi kan vise spillet live på en TV. Alle spill lagres i en database, sånn at vi kan vise highscore. Hver dag får den med høyest poengsum et gavekort fra Elkjøp, og den som er best på hele konferansen får et trådløst headset fra Sony.